تمرین سوم و چهارم صفحه سی در تمرین سوم از سیم زرد شروع میکنیم ر می فا می ر می فا سول لا لا این جمله یک اگر در نظر بگیریم جمله دوم که در خط دوم هست جواب اونه سی لا سول سی لا سول فا سول لا لا که میاد روی لا در خط سوم جمله یک رو داریم دوباره تکرار رمی فا می رمی فا سول لا در خط چهارم جمله جواب با کمی تغییر به سمت فرود خواهد بود سی لا سول سی لا سول فا می ر ر ر ر می فا می ر می فا سول لا لا لا سی لا سول سی لا سول فا سول لا میره ره ره تمرین چهار یک جمله گذر یا پاساژ به صورت فروشو هست لا سول فا میره فا میره میاد تو سیم زرد لا هم که انگشت دوم هست لا سول فا میره دو آزاد لا میاد انگشت اول لا سی دو بم بم La sol fa mi re do la si do بم بم که این رو میتونیم تندش کنیم لا سول فا می ره دو لا سی دو لا سول فا می ره دو لا سی دو به عنوان یک تمرین میتونیم این قطعه رو تند کنیم و جا به جایی در طول دسته رو تجربه کنیم این دو قطعه رو با سرعت 75 اجرا میکنیم